Допустим теперь, что нас не очень интересуют сами частоты, частотные таблички, остатки тоже нас, допустим, не очень интересуют. Мы хотим, с другой стороны, получить результат сразу по четырем переменным, чтобы каждый раз не менять в интерфейсе по очереди переменные друг на друга. Не очень удобно. Есть такая возможность в SPSS. Correlate, bivariate. И здесь мы помещаем в рабочее окно 4 интересующих нас переменных сразу. Оставляем все остальное по умолчанию, нас потому что именно Pearson интересует, поскольку псевдоинтервальные переменные у нас на повестке дня запускаем и видим сразу единственную табличку, которая при этом очень показательна. Двумя, галочками, двумя звездочками отмечены коэффициенты, которые статистически значимы, причем на 99% уровне значимости. То есть их significance меньше одной сотой. Не, не 5 сотых, даже одной сотой. Итак, у нас все коэффициенты значимы. Они все очень большие. То есть это все говорит нам о том, что около 70% нашей выборки подвержено именно действию этих закономерностей. В головах респондентов есть четкая связь. То есть, если какой-то из доверяет парламенту, то, скорее всего, он доверяет легальной системе, доверяет полиции, доверяет политикам. Если какой-то экспонент не доверяет полиции, например, он не доверяет и парламенту, и поли, поли, ну, полиции, само собой, и законодательной системе, и политикам. Это, собственно говоря, и есть исходный шаг для применения факторного анализа. То есть мы предполагаем, что за нашими наблюдаемыми переменными стоит некая более глубокая латентная переменная, которая заставляет человека одинаково относиться к полиции, к парламенту, к легальной системе к политикам. Так что очень важно, измеряя связь, во-первых, очень важно понимать, что такое нулевая гипотеза. Во-вторых, очень важно понимать, как а, тип шкалы признаков влияет на то, какие методы можно применять. В-третьих, очень важно понимать, что значит есть связь, нет связи, положительная связь, отрицательная связь, сильная связь, слабая связь. В-четвертых, надо понимать, что связь измеряется как в целом для таблицы сопряженности, любой коэффициент в целом измеряет связь, так и для отдельной категории можно посмотреть, есть связь или нет. Вот мы смотрели красненькие ячейки говорят о наличии связи для отдельных категорий.